go! Pues, pues, pues, يا ليل يا ليل Kades Yudi Iswanto Jati Gunjing Sejati semoga makin jaya jaya jaya لذا lên mau النفس تبكي على دنيا وقد علمت أن تبكي